Dime si es verdad, me dijeron que te estás casando no sabes lo que estoy sufriendo Esto te lo tengo que decir Cuéntame, tu despedida para mí fue dura ¿Será que te llevó a la luna? Y yo no supe hacerlo así Te estaba buscando